Chega perto. Vamos. Tirei cobertura. Muito bom. Vamos pra cima. Lutei centenas de batalhas em milhares de universos. Venha comigo para o próximo sobrevivente.